Ողջույն սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը։ Մենք այսօր խոսելու ենք Բերձորում Ալիևի կողմից հնչեցված փչոցների մասին եւ նրա կողմից ներկայացված ինչ որ նախնադարյան քարտեզների, որոնցով իբրև թե ադրբեջանական կողմը պատրաստ է մեզ հետ սահման կիսելու։ Ես չցանկացա նրանց կադրերը տեղադրել, դրա համար մենք կշրջենք Գյումրվա փողոցներով, իսկ ես ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչ փչոցների մասին է խոսքը։ Իդեպ Ալիևը սայթակել է եւ անուղակի խոստովանել է, որ Ադրբեջանը որպես պետություն երբևիցե Հայաստանի հետ սահմաններ չի ունեցել։ Եկեք հերթով պատմեմ։ Ուրեմն սա սեպտեմբերի 21-ին մեկնում է Բերձոր որ ադրբեջանցիներ անվանում են լաչին, դուք դա գիտեք։ Եվ այստեղ Ալիևը ադրբեջանական դրոշ է բարձացնում, թե տեսեք, տեսեք, սա մեր պատմական հողերն են։ Հետո շրջում է փողոցներով, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները նրա այցը լուսաբանելիս միայն նախագահին են ցույց տալիս եւ մեկ-երկու այլ անձանց, ինչ որ պաշտոնյաների։ Երևի նկարողն էլ Մեհրիբան Ալիևան է լինում, որովհետև ինքն է հենց իր սոցիալական ցանցերում այդ նյութերը տարածում։ Բոլոր կադրերում Բերձորը ամայի է երևում ու անշունչ։ Երևում է, որ այս մասին եկեք լավ չխոսենք։ Իր ուղերձներում Ալիևը նշել է, ճակերտավոր խաղաղության քարտեզների մասին, որոնք առաջարկվել են հայկական կողմին։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմը հայ-ադրբեջանական սահմանները կիսելիս առաջնորդվել է սկսած 19-րդ դարից եւ ավելի վաղ գոյություն ունեցող բոլոր քարտեզներով եւ ըստ դրանց պատրաստ է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացին։ Պնդելով, թե Ադրբեջանը չի խախտել Հայաստանի սահմաններն ու ռազմական գործողությունների դիմելով չի մխրճվել հայկական սուվերեն տարածք, Ալիևը այնուամենայնիվ սպառնացել է նոր պատերազմով, եթե Հայաստանը սադրի Ադրբեջանին չընդունելով սահմանների ադրբեջանական տարբերակը ու հրաժարվի գնալ չակերտավոր խաղաղության պայմանագրի կնքելու ճանապարով։ Ընդ որում, իր հնչեցրած այսպես կոչված Ադրբեջանի սահմանները մռավի լեռներից մինչև Արաքս են սփռվում։ Իսկ Արցախն ու Սյունիքը, որոնք իրենք Ղարաբաղ եւ Զանգեզուր տարբերակներով են նշում, եւս ադրբեջանական իբրև թե պատմական ծագում է ունենում։ Եվ ուրեմն Ադրբեջանինն են ըստ միջազգային իրավական փաստաթղթերի։ Տեսեք թե ինչ է բարբաջում։ Ալիևը սրանով միջազգային հանրությանը ներկայացնում է ոչ միայն հերթական կեղծիքը, այլ նաև գրգռում է առնվազն երկու պետությունների նյարդերը, քանի որ իր նշված քարտեզներում Ադրբեջանը գոյություն չի ունեցել որպես պետություն, իսկ նշված տարածքները եղել են կամ Պարսկաստանի կամ Ռուսաստանի կազմում։ Այսինքն Ալիևի ասած որևէ քարտեզով Հայաստանը չի կարող Ադրբեջանի հետ որևիցե տարած կիսել առանց Ռուսաստանի կամ Իրանի պատմական աշխարհագրական տիրապետությունները հաշվի առնելու։ Քանի որ միջազգային իրավական որևիցե փաստաթղթում Ադրբեջանը ու Հայաստան որպես առանձին պետություններ չեն ունեցել իրար հետ առանձին սահմաններ։ Այս մասին խոսել եմ մասնագետի հետ, պատմաբան Բագրատ Մովսիսյանի։ Я ասացական ըստ հասկանալ։ Դե հա։ Լրիվ սուտ, հա, բնականաբար ու պատմության խոշորագույն вообще բան ոտնահարում որպեսի ճիշտ համանազոտում իրականացվի, նախ եւ առաջ պետք է օգտագործեն այն քարտեզները խորհրդային միության, որոնք արտահայտում են ստատուս քվոն, սովետացման եւ Անդրոկովկասիա ֆեդերացիա սոցիալիստական հանրապետության տրոման process-ից հետո միանգամից խորհրդային միության սահմաններ մտնելու այդ գործընթացը, այսինքն 1928 թվականին հրատարակվեց մեծ հանրագիտարանը Ուրսալեզու սովետական առաջի հանրագիտարանը, որտեղ հստակ տրվեցին խորհրդային Հայաստանի սահմանները։ Ըստ այդմ որևէ անկլավ գոյություն ընդհանրապես չուներ Ադրբեջանը կա։ Ներկայիս Տիգրանան շենքարքին ինքը Հայաստանի Սովետական Հայաստանի անբաժանի մասն է եղել։ Արցախը կապված է եղել Հայաստան, Մայր Հայաստանի հետ։ Որի մասին ի դեպ ոչ մեկ չի խոսում։ Որի մասին չի խոսում։ Շուրնուխի Աշուրուխ ամբողջությամբ եղել է հայկական, ամբողջությամբ Գորիս-Կապան ճանապարհը եղել է ամբողջությամբ հայկական։ Ավելին, սահմանը անցել է Լաչինով, հենց Լաչին գյուղով, գյուղամեջով, եւ հենց Լաչինից սկսում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանը, այսինքն հայ-սովետական Հայաստանը կապված է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ։ 20-ական թվականների վերջում 27 թվականից դեպի 1900 1933 թվականը փորձեցին ստեղծել սովետական Քուրդիստան շրջանը եւ սկսեցին ԼՂԻ-ը եւ ՍԽՀ տարածքներից որոշ գոտիներ փոքել արոտավայրերի տեսքով, որպեսզի ստեղծվեր այդ սովետական Քուրդիստանը։ Եվ այն ժամանակ կամած-կամած Սյունիքի հատվածը սովետական Հայաստանից սկսել է նեղանալ, եւ կամած-կամած սահմանը հասավ նույնիսկ միջև Կապան քաղաքը։ Միջև այդ ինքը բավականին խորքներ ընկած այսօր այս Զանգելանի շրջանը փաստացի կեսով ինքը պատկանում է սովետական Հայաստանին։ Ուրեմն դա հենց 1928-ով արտահայտված քարտեզ, այսինքն թվարկածները։ Մենք պետք է հիմք ընդունենք 1936-ից 40 երկու թվականների հրատարակված բոլոր քարտեզները, որտեղ 1936 թվականին Անդրկովկասյան սոցիալիստական ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետությունը կազմալուծվեց նորից երեք հանրապետությունները անկախացան եւ նորից մտան արդեն միանգամից առանց անդրկովկասյան հանրապետության մտան ԽՍՀՄ-ի կազմը այդ քարտեզներում եւս արտացոլված է բոլոր երեք հանրապետությունների ստատուս քվո սահմանները որտեղ եւս Քյարքի միանշանակ հայկական է, Արծվաշենը միացված է, Սյունիքում բնականաբար Շուռնուտն ու ամբողջությամբ հայկական է, Գորիսը կապան ճանապարհը հայկական է։ Փոփոխությունները եղել են 50-ականներից հետո Ռուսովյան ժամանակաշրջանում, երբ որ սկսեցին այս կամ այն տոնակատարության խորհրդասման տարբեր շարժիքներով նվիրել այս կամ այն գյուղը, հայտնվեց պատահական քարտեզներում քյարքին, որը իսկի Ադրբեջանը բնակել չէր եղել այդքան, ինչքան ներկայացնում են ադրբեջանական իշխանությունները քարքին հայտնվեց ադրբեջանի կազմում, առաջացավ 8 անկլավներ Տաուշի ներկայիս Տաուշի մարզում, ոչ այդ որևէ անկլավ չի եղել։ Եվ Արցախը առանձնացվեց Մայր Հայաստանից, դարավ էքսկլավ արդեն Հայաստանի համար։ 18 թվականին, երբ որ Անդրկովկասյան դեմոկրատական հանրապետությունը կազմալուծվեց, ձևավորվեց Հայաստանի հանրապետությունը, Վրաստանի հանրապետություն եւ ձևավորվեց նաեւ Փաստացի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն Հանրապետությունը սահմանազատում պաշտոնական չի եղել։ Սահմանազատումները պետք է կատարվեին Փարիզի կոնֆերանսի շրջանակներում, ընդ որում թե Մեծ Բրիտանիան, թե Ֆրանսիան այն ժամանակ չէին շտապում լուծել հարցը եւ փաստացի Նախիջևանի, Զանգեզուրի եւ Ղարաբաղի հարցերը պատկանելիության դրվել էին հետին հետագայի համար լուծման համար, այսինքն միանգամից չէին պատրաստվում լուծել այդ դա։ Եվ համարվում էր այդ երեք շրջանը փաստացի Չեզոկոտի, դա ըստ Փարիզի կոնֆերանսի։ Երկրորդը Ադրբեջանը չի ճանաչվել նաև ազգերի լիգայի կողմից։ Հայաստանը ճանաչվել է Ադրբեջանը ոչ, որտեղ Ադրբեջանը ուներ վիճելի հարցեր բոլոր հարևանների հետ, իսկ այդ պարագայում այն ժամանակ ազգերի լիգան չէր ընդունում երկիրը, եթե ինքն ունի տարածքային պահանջներ։ Բացի այդ թե Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարությունը, թե Ադրբեջանի իրանք ունեին մեծ խնդիրների պատետ սահմանազատման հետ կապված, հենց այդ ժամանակից գալիս է։ Հայաստան հայկական կողմը պնդում էր, որ պետք է սահմանազատումը կատարվեր միայն էթնիկ պատկանության հիման վրա, այսինքն որը հայաբնակ է, նա պետք է մնացվեր Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ Ադրբեջանի այն ժամանակվա կառավարությունը ապանդում էր, որ պետք է ըստ վարչը տարածքային բաժանում, այսինքն եթե նվա Զանգեզուրը պատկանում էր Երազավետպոլի նահանգին, ուրեմն պետք է սահման անցներ փաստացի այդ գծով։ Բայց միևնույն ժամանակ ինքը խախտում էր նույնիսկ այդ սահմանազատումը, ընդելով նաև Նախիջևանը դեպի Ադրբեջան այդ պատկանության վրա։ Նախիջևանը չի եղել եւ երբեք Ելիզաբեթպոլի նահանգում, ինքը կազմել է Երևանյան գուբերնիայի մի մասը 1844 թվականից։ Այսինքն, եթե ինքը թվարկումը ինչ որ 1919 թվականի քարտեզ, նախ նման քարտեզ չի եղել, միջազգայինորեն ճանաչված չի եղել, Եթե նույնիսկ պատերազմական գործողությունների կամ Փարիզի կոնֆերանսով ինչ որ մի քարտեզ է երևացել, դա եղել է ցարական Ռուսաստանի վարչը տարածքային բաժանման քարտեզ 1914 թվականից ոչ ուշ։ Բնականաբար ընտեղ քարտեզի վրա երևում են Բաքվի նահանգը, Երևանի նահանգը եւ Երևանի նահանգները, այդ երեք նահանգները։ Որևէ ազգային պատկանելիության քարտեզ չի եղել, որևէ ազգային պատկանելիության անվանում չկա։ Ա, Այսինքն դե շեշտադրումը այն է, որ էթնիկ Նախիջևանը հենց այդ պատճառով դատարկեցին, հայա թափեցին։ Հիմա նույն բանը արեցին Արցախի, այդ թվում Լաչինի, Բերձորի շրջանում եւ ուրիշ տարածքներում։ Նույն ծրագիրն է։ Եվ այդ Բաքվի նահանգը Բաքվի է կոչվել, ոչ թե Ադրբեջանի։ Այո, ճոն աշխարհագրական եղել է միայն հյուսիսային Իրանին վերաբերյալ, այսինքն Ատրպատական Ադրբեջանը արաբական ձևով կոչվել է այդ ձև, այսինքն մենք ունեցել ենք Ատրպատական Ադրբեջան, բայց ոչ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում եղած պետական գոյությունը։ Դա եղել է Շիրան եւ Արան, որևէ մի քարտեզում, թե արաբական, թե պարսկական, նույնիսկ ուժ ժամանակաշրջան մինչև 17-րդ դար, մինչև 1918 թվական Կուր Արաքսյան այս տարածքում ձևավորած պետականությունը եւ տարածքը չի կոչվել Ադրբեջան։ Արդեն դրանով Ալիև արդեն սուտ է ասում։ Ցարական քարտեզներում եւս որևէ հիշատակություն չկա Ադրբեջան այս տարածքի կապված։ Կա Ատրպատական Թավրիզի այդ շրջակայքը նշանակում նշվում է որպես Ադրբեջան Ատրպատենը, բայց ներկայիս տարածքը չի, այսինքն մենք ու գործ ունեցել ենք կրկին եմ ասում Բաքվի գուբերնիայի, Ելիզավետպոլի գուբերնիայի եւ Երևանի գուբերնիայի միջեւ։ Այ ինչ վերաբերում է Հայաստանի, այո, Արմենիա Հայաստանը որպես պատմաշահերական տարածք նշվել էր քարտեզներում, անամատ արևմտյան Հայաստանացարական։ Նշվում էր ինչի համար, որտեղ արդեն 18-19-րդ դարից ինքը միջևետել էր ինքը միանշանակ հիշատակում պատմական տարբեր աղբյուրներով, բայց ցարական, հենց ռուսական քարտեզներում ինքը որպես պատմամշակութային աշխարհական տարածք էր։ Հա, ոչ թե առանձին պետություն։ Այո, որպես պատմամշակ պատմա աշխարհական տարածք Արմենսկի Նագորիա արտահայտության տակ որը ավելի մեծ տարածություն է հենց տենական միանշանակ, որը սկսում է Եփրատ գետից, այսինքն ներկայիս հյուսիսային Սիրիայից միջև տարածում էր միջև Կուրարաքսիա խառնարան, այսինքն ներառում էր նաև Արցախի իշխանությունները, մելիքությունները եւ նաեւ հետագայում Ղարաբաղի խանությունը եւ հետո 1913 թվականից երկում եւ նաեւ Եզավեպոլի նահանգի կեսը, հիշատակում պես Արմենիա բայց Ադրբեջան արտահայտություններին որևէ արձանագրության մեջ չեն քաշում։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի նահանգը մինչ ռուսական կայսրության անցնելը որ թվին է, միջև որ թիվն է հա։ եղել, ահա։ Պարսկաստանի Բաքվի նահանգը ռուսական կայսրությանը երբ է Պարսկաստանից անցել 1813 թվականին 13 հա 1813-ում Գյուլիստանի պայմանագրով Բաքվի նահանգը Բաքվի խանությունը Եվաղ Բաքվի խանությունն է կոչվում եւ Ղարաբաղի խանությունները երկու իրարից առանձին, այն որոնք իրիմ շեշտում իրանք հենց այդ կոչում են Բաքվի խանություն, Ղարաբաղի խանություն։ Չի եղել այնտեղ ինչ որ Ադրբեջանի ինչ որ պետություն։ Իրանք միանում են 1815 թվականին Գյուլիստանի պայմանագրով միանում են ռուսական կայսրությանը։ 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով Ռուսաստանին է միանում Երևանի եւ Նախիջևանի խաղաղությունները եւ վերջնականապես ձևավորում է պարսկական եւ ռուսական կայսրության այդ միջև սահմանը։ Որևէ խոսք կրկին Ադրբեջանի մասին չի եղել։ Ընդ որում ասեմ, որ 13 թվականի 1813 թվականի համանազատման ժամանակ այդտեղ հիշատակվում մանր-մունր այլ իշխանություններ ոչ մի նրանցից անվանում չի եղել Ադրբեջան, այսինքն եղել է Զաքատալի, այնտեղ խանություն, այնտեղ ինչ որ Բեկլեր բեկություն կամ ինչ չկա Ադրբեջան տերմինոլոգիա։ Իսկ 1813 թվականին իսկ երբ որ Այո։ Բագրատ կներես, որ ընդհատում եմ, մենք Վրաստանի համեմատությունս չգիտեմ կարդացիր թե չէ, այսինքն մենք կարող ենք պետություն որպես քարտեզ, հա, սահմանազատման միայն վրացականը ընդունել, եթե այդ մարդը ասում է, այս տարածաշրջանից Հայաստանն ու Ադրբեջանը չի կարող որևիցե հստակեցված քարտեզների մասին խոսել, բայց Հայաստանը ունի առավելություն, քանի որ ռուսական կայսրությունը ընդունել է պատմամշակ մշակութային տարածքները Հայաստանի, ինչը որ դու ասացիր։ Ճիշտ հասկացա։ Ա Հայաստան Ռուսաստանը չի ընդունել զուտ որպես պատամշակույթային իրողություն, ինքը ընդունել է որպես պարտացի իրավական իրողություն, այսինքն ինքը ընդունել է Բաքվի եւ Ղարաբաղի խաղացումները, իրանց մտցրերայակազմը եւ երբ որ ինքը կատարել է ռազմա վարչական տարածքային բաժանում, ինքը հիմնվել է նախորդ այդ խաղացումների պարտացի այդ օգտվել այդ համանազատմամբ, այսինքն Ղարաբաղի խաղացան սահմանները պաստացի Հա, համապատասխանում են որոշ փոփոխություններով Եզավիպոլի տարածքը։ Այսինքն ռուսական կայսրությունը չի նայել էթնիկ պատկանելությունը, ինքը դրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Եվ հենց այդ է պատճառը եղել, որ 1918 թվականին մանավանդ դեկտեմբեր ամսին քննիրի առաջանում նաև Վրաստանի հետ, այսինքն Հայաստան-Վրաստանի սահմանազատման հարցը առաջանում։ Այո, երկու տարվա էլ պատերազմ ունեցանք։ Երկու ամսվա, երկու ամսվա։ Ահա, երկու ամսվա։ Որը բերեց երկու ամսվա պատերազմ, չէ՞ որ ձևավորվեց Չեզոկոտին։ Այսինքն վրացական մենշևիկները եւս դիտարկում են, որ պետք է լինի վարչատարածքային բաժանմամբ բայց քանի որ դրանով ստացվում է որ ամբողջ ավախտեր եւ լորին ստանում են հրացականը ամբողջ հարներն ամբողջ Ղարաբաղը ուտիկը դառնում են ադրբեջանականը հայկական կառավարությունը դեմ էր գալի դրան ասում էր հաստատի մեր ամբողջ պատմամշակույթյան ժառանգության բնակչությունը դառնում ուրիշ պետության քաղաքացիներ Հենց այդ եւ բացի այդ մենք պետք է հիշենք եւ շատ կարեւոր է հիշեցնել Ալիևին, որ կա Բորչալուի խնդիր, որը մինչ օրս գոյություն ունի։ Ինչը Բորչալու գավառ, հա, Բորչալու։ Բորչալու, հա։ Բորչալուն գտնվում է Պաստորեն Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արանքում այդ երեք պետությունները ոնց որ կիսում են եւ ինքը դեռ 18 թվականից է որում Ադրբեջանը ամբողջությամբ էր ուզում այդ գավառը վերցնել հայերը այսօրվա դրությամբ թերապետում են այդ գավառի 30% համարյա իսկ Վրաստանը ու Ադրբեջանը սակնյաց միջև սակարկություններ են գնում դեպ դա փաստացի վրացական տարածք է, բայց Ադրբեջանը դեռ 18 1918 թվականից պահանջում է ամբողջությամբ այդ գավառը։ Դա Ղազախի շրջանն է, փաստացի եւ նույնիսկ այնտեղ գտնվում Դավիթի այդ հայտի բանկը։ Այսինքն իրանք Ղարաջի Այսինքն իրանք ուզում են նույնիսկ Բորչալուն իրանցով ամբողջությամբ անել։ Որտեղ այստեղ է խնդիրը, որտեղ Բորչալուն ժամանակի մտել է Երեզաբեթ Պոլի գավառի մեջ, եւ քանի որ այնտեղ ազգային հողի վրա սահմանազատում չի եղել, այստեղ հայ-վրացիները հաստատի հայտնվան նույն խնդրի առջև, ինչ որ հայերը։ Այսինքն Ադրբեջանը դեմոկրատական առաջին հանրապետություն պահանջում է ամբողջությամբ ըստ վարչատարածքային բաժանը։ Այսինքն այստեղ որ ռուսական կայսրությունը առաջնորդվում էր պատմամշակույթային ժառանգությամբ, դա միանշանակ սուտ է։ Միակ մի բան, որ կարելի է հաստատել, բայց հաստատել վերապահումով, դա այն է, որ ցարական Ռուսաստանը 1828 թվականից վարում էր Հայաստանի ներկայ հանրապետության ներկայիս տարածքի հայերով վերաբնակեցման դեադարձի քաղաքականությամբ, այսինքն ժամանակին 1603-ից 5 թվականին միլիոնավոր հայերին, որ Շահաբասը արտաքսել է Իրան, Գրիբոյեդևի միջնորդությամբ իրենք հետ են եկել 20000 ընտանիք Իրանից, հետո մի 20000 ընտանիք գաղթեր են Արևմտյան Հայաստանից եւ ձևավորվել է կոմպակտ բնակեցված հայկական տարածք։ Մի րոպե, բա Օձնեցու դերը որն է եղել 1700-ականներին։ 1700 Օձնեցին, Օձնեցին մեծ դերակատարել ռուսական այդ ու ներուժիստ էր գալու մեջ, այսինքն ինքը միջև այդ որևէ բան չի արել։ Դե բաց ասում են, որ օձնեցնու հենց անմիջական խոսակցություններից զրույցից հետո Շահաբասը տենց էլ դե երևի ճիշտ չի լինի, մենակ ռուսի շնորհիվ ասել դա, որ վերադարձվել է։ Փաստը է, փաստը որ Շահաբասը 1600 3-ից 5 թվականը արտաքսեց բոլորին Պարսկաստան։ Մեզ այս աշտարակիցի կաթողիկոս ամբողջ այդ ժամանակվա կաթողիկոսները իրանք բանակցում էին ռուսների հետ, որպեսի Թուրքմենչայի պայմանագրում կետ լինի վերադարձի վերաբերյալ որ ամբողջ Պարսկաստան գտնվող հայերը վերադառնան, որ հենց գրիպայտվի սպանությունները հենց դրա հետ կապված, որովհետև ինքը հա։ այդքան իրավունք ուներ, որ ինքը մտնում էր ցանկացած հարեմ եւ հայ կանանց կամ ծառա հայեր տենում, ինքը ցուցակագրում էր, որ իրանք վերադարձնի Հայաստան այսինքն արևելյան Հայաստան, ռուսական Հայաստանը, դա փաստ է, մենք այո, կաթողիկոսները, ներսից արտաքինությունները, այո, դրա վրա աշխատում էին։ Դա չէ, որ միակողմանի եղել է միայն ռուսական կայսրությունը հայերի սիրուն աչքերի համար է անում։ Բանավանդ, որ 1700-ականների վերջերից սկսած Եկատերինա, Եկատերինա երկրորդը ինքը հասկանում է, որ Անդրկովկասում, Կովկասում նույնիսկ Ղրիմում եւ ամբողջ այդ տարածաշրջանում Ռուսաստանի դաշնակիցը, կայուն դաշնակիցը հայերն են եւ դրա համար մեծ քանակությամբ քաղաքներ են հիմնվում հյուսիսային Կովկասում դեմս նոր Նախիջևանի, որը հիմա Ռոստովի Դոնի Ռոստովն է, Արմավիր քաղաքի եւ մյուս քաղաքների։ Այսինքն իրանք հասկացան, որ ոչ թաթարը, ոչ մի ոչ Այստեղ էլ բնակեցրեցին ռուսներով, հիմնականում մոլոկաններով։ Մոլականներով բնակեցրեցին 19-րդ դարի կեսերին, կգ մինչև 1826 թվական, երբ որ սահմանը անցնում էր հա։ Պարսկաստանի եւ Ռուսաստան այնտեղով, այնտեղ եղել են ասկում ռազմական բազաներ, սլոբոդկաներ։ Այդ թվում հա Արաքսի, Կարսի տարածքում։ Արաքսի, Կարսի։ Նկատի ունեմ Ագարակի տարածքում էլի, Մեղրում շատ ուշ բնակեցրեցին իրանք, բայց սկզբում քանի որ սահմանը հասնում էր մինչև 1826 թիվ անցնում էր այսօրվա, եթե մենք նայենք մարզերով Լորի մարզի, Լորի մարզն էր մտնում, մասով ճամբարակ այդտեղ սահմանելով։ Մնացածը Երևանի խանությունն էր, որը դեռ պարսկական էր։ Դրա համար այնտեղ էր մամոլոկանները բնակեցին։ Իսկ Մեղրիում բնակեցվեցին իրանք շատ արդեն ուշ, այնակ բնակեցվեցին 1830-ական թվականից հետո։ Եթե կա բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ թաթար մուսուլմանական խաները խոչընդոտում էին ամբողջությամբ վերաբնակեցման գործընթացը Պասկևիչին բազմաթիվ անգամ քննված գուբերնատորներ Երևանում։ Եվ Հայաստանի մասին դիմում էին հայերը, որ չեն թողնում դեպք չեն ասում ադրբեջանցի հասկացություն չկար մահմեդական խաները չեն թողնում մի կերպ ցարական կառավարությունը մի կերպ պաստիվիչը սպառնալիքով կամ գնելով փորձեց վերաբնակեցնել եւ վայ վայոց ձորում Արարատյան դաշտում մի կերպ կարողացան հայերին վերադարձնել, իսկ Նախիջևանի խաները իրանք միջևեր միջև 1918 թվականը դեմ դուրս եղան դրան եւ երբ երբ որ Նախիջևանը դարավ Հայաստան Հանրապետության մասը, ինքը ամենաանկայուն փաստացի շրջան էր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ հենց դա բերեց նրան, որ 1920 թվականին Թուրքիան Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով հայտարարեց Նախիջևանը իր անբաժանելի մասը։ Եկեք մենք ճիշտ խոսենք, որ դեկտեմբերի 2-ը պայմանագրով, եթե դա չփոխարինվեր Կարսի, Նախիջևանը պետք է ոչ թե Ադրբեջանի հանրապետություն, այլ թե Թուրքիայի կազմ։ Եվ այն վաղ շահակար նաև Սադարակի մասով Ավլիլայն մտեղ միջազգ, եւ իրանք Հայաստանի հանրապետության տարածքից պետք է օգտագործեին այսօր վատավալու Արարատ այդ կայանը, այսինքն Արաքսից էս կոմեր իրանք նույնպես կունենալու են տարածքներ Ալեքսանդրպոլի պայմաններով։ Եվ 25 տարով նաև օկուպացնում էին ամբողջությամբ այսօր Վարշիրակի մարզը եւ Լորվա մարզի կեսը։ Եթե Կարսի պայմանագիրը չեզոքացներ Ալեքսանդրպոլը, այսօր մենք ունենենք ավելի ցավագին իրականություն, այսինքն այդ 12000 քառակուսի կիլոմետրի մասի հայտարարությունը դա իրական էր կոնկրետ դեկտեմբերի 2-ի այդ հայտարակ Ալեքսանդրպոլի պայմաններով։ Իսկ ինչ վերաբերում է քարտեզների ամփոփերով ասեմ, Արիևը թեև ինքը լավ պատմաբան է, ինքը փորձում է օգտվել հայկական պատմագրության մեջ արկա որոշ բաստողումներով, բայց ինչքան ինքը փորձի ինքը պատմաբան է, ինքը միջգամ գիմո է, այո, ինքը պատմաբան է, ավարտել է միջազգային հարաբերություններ, ինքը Հա, հենց դրա համար էլ պատմական իրողությունները լրիվ խաթարում է։ Բաց է լինելով էթնիկ քուրդ, հա, ոնց հասկացա։ Նաև զոգի լինելով կամ պաստեր, զոգի ինքը կովկասյան հրեա ցակումա, եթե մասին դեպա ես դրա մասին հայեզի որ թերթում իդեպ գրել եմ միացանամանության հա։ մասին, հետապնդական բան եմ, եւ լինելով զոգի, այո, ինքը իհարկե Գեյդար Արիվ կենսագրականն էր ամբողջությամբ փոփել, ինքը զոգի զոգից դարավ քուրդ, հայրը դարավ հասարակ բանվոր գյուղացի, որը հետո դարավ հեղափոխական իրանց համար պատմություն կեղծելը դա բնական բան է։ Պարզապես իրանք օգտվում են մեր հայ պատմագրության մեջ արկա բաստողումներով եւ թերացումներով եւ փորձում են իրենց պատմագրությունը ձևավորել եւ աշխարհին ասել, որ նայեք հայերը խապում են։ Բայց ինչպես Վլադիմիր Պուտինը ասեց, իրոք բոլոր քարտեզները իրոք գտնվում են Մոսկվայում, բնօրինակները, ինչքան էլ փորձեն։ Որտեւ նախ սկսենք, որտեւ իրոք Խորհրդային միության գլխավոր շտաբը հաստացի Մոսկվայում էր, ոչ թե Երևանում, Բաքվում, այնտեղ կա միայն կրկնօրինակներ։ Եվ կարևոր այն է, որ հաստացի առաջի հանրապետությունը Հայաստանի հանրապետությունը ինքը դեկտեմբերի 5-ից <coughs> դարա խորթային հանրապետություն Այդ խորթային Հայաստանը մտավ սկզբում Անդրկովկասյան ֆեդերացիայի մեջ սովետական, հետո ինքը նոր 36 թվականին մտավ խորթային միության մեջ ամիջապես, այսինքն առանց անդր Կովկասի, եւ մենք ունեցել ենք 1926-28 թվականի քարտեզներ, 1936-41 թվականի քարտեզներ։ Մեր համար կարևորագույնը կամ 1928 թվականի քարտեզն է իմ հիշատակված կամ 1936-ից 41 թվականները հրատարակված քարտեզն է, որտեղ Անդրկովկաս ֆեդերացիա բրուզվեց, ստեղծվեցին նոր քարտեզները։ Այնտեղ ամբողջ պաշտոնական սահմանը գծագրերը տրված են ուրիշ քարտեզ թող Ալիևը չի հիշատակի։ Եվ երրորդը կարևորագույն փաստը, որը մեր պատմական պատմող բաները եւ ոչ մի լրագրողն է բաց է թողել մեր Գալուստանյանը լրագրող ինքը հայտնաբերել է մի փաստաթու 1989 թվականին Եվա Վլադիմիր Մովսիսյանը եղել է Կենկոմի առաջի քարտուղարը այո ինքը դիմել է Մոսկվա ապիշտ սամանազատում է տեղից Սոտքում որով մեծ տարածքներ են տրվել, պաշտոն ոչ թե տրվել, այլ վերահաստատել, որտեղ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը եւ ախտորությունն է մեկը մյուսից նաեւ բարձրացում էին տարածքեր, բարձակալությամբ էին վերցնում իրարից։ Սոտք ամբողջությամբ դա հաստատեց ու դա հայկական տարածքի 1989 թվականի ամառը եւ աշնանը։ Այսինքն դա էլ որպես փաստ կարելի օգտագործել, որ մեր մոտ ավելի հայանպաստ է եղել սահմանազատումը, քան ներկայացնում է Ալիևը։